हेलो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपने बेसिक्स के बारे में अच्छी तरह से देख लिया होगा और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियोस अभी हम अपना सीखा पहला प्रोग्राम रन करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों जो कि आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा वेलकम टू सी तो उसके लिए दोस्तों बुलेन सी पे आप डबल क्लिक कीजिए और उसके अंदर आके आप यहाँ पे टाइप कीजिए दोस्तों hash include S T dio dot h dash include co and dot h दोस्तों ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं ये बहुत ही ज़रूरी है ये सी की मेन हेडर फाइल्स हैं जिनमें जैसे S T D R dot H का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तो इसमें जितनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स होती हैं प्रिंट है वगैरह ये सब इसी में ऑलरेडी लोडेड होती है हमें दोबारा से उनको रन करने की हाँ, दोबारा से उनको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरे कॉनियो डॉट एच इसका मतलब होता है कि कंसोल डॉट एच इसमें जैसे get C H get character में ये आपको बताऊंगा क्या होता है ये तो दोस्तों अभी हम लिखेंगे मेन मेन ब्रैकेट दोस्तों ये हमेशा ही ब्लैंक होता है इसमें कुछ नहीं लिखना होता है इसको हम वर्ड में नहीं लिख सकते हैं वर्ड में आप समझते हैं बिल्कुल ब्लैंक कोई आप चाहे वर्ड में लिखें चाहे इसको खाली रखें जैसे आपको ठीक लगे फिर कर ली बैठक शुरू दस और हम लिखेंगे प्रिंट है प्रिंट एफ के बाद हम यहाँ पे वो लिखेंगे जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे welcome to screen then semicolon दोस्तों सेमीकोलन स्टेटमेंट कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रही है बहुत जरूरी है जिस भी स्टेटमेंट को हम बंद क्लोज कर रहे हैं उसके लास्ट में हमें ये सेमी कॉलन बहुत जरूरी होता है दोस्तों हम गेट सी एच सीखेंगे गेट सी एच के मैं अभी आपको बताता हूँ ब्रैकेट शुरू bracket down semicolon then enter then curly bracket close अब दोस्तों हम इस प्रोग्राम को पहले एक बार कंपाइल करते हैं तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट में आएंगे प्रोजेक्ट में आके आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें कंपाइल की ऑप्शन होगी आप उसको क्लिक कीजिए तो जब हम कंपाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटस सक्सेस ठीक है दोस्तों तो उसके अंदर आता है फाइल का नाम one dot C P P compiling one dot C P point three eight second zero point zero three eight second उसके बाद आता है लाइन्स कितनी है वार्निंग्स क्या है इसमें दोस्तों आप देख ही सकते हैं नहीं है इसको ओके करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं हम डीबग में जाएंगे दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शन है आप पहली ऑप्शन रन पे क्लिक कीजिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो आउटपुट स्क्रीन मिलेगी जो आप चाहते थे वेलकम टू सी अब दोस्तों देखिए इस स्क्रीन को क्लोज करने के लिए आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और दूसरा आप कोई भी करेक्टर यहाँ पे क्लिक करके सपोज जो भी कीबोर्ड पे है आप इसको क्लोज कर सकते हैं ये देखिए दोस्तों अब ये दोस्तों था मतलब गेट करेक्टर का फंक्शन देखिए दोस्तों मैं आप इसको रिमूव कर देता हूँ आपको ज्यादा पता लग जाएगा ये देखिए ये कोनियो में आता है इसके कोनियो की फाइल से रिमूव कर दिया गया दोस्तों मैं इसको से रन रन करने से रन करूंगा रन करने के लिए देखो मैं जरूरी नहीं यहाँ पे जाऊँ मैं इसको शॉर्टकट यहाँ से भी रन करवा सकता हूँ देखिए दोस्तों तो दोस्तों आपने देखा कि जो मैंने इसको रन किया तो रन करते ही इसकी स्क्रीन गायब हो गई ये देखिए ये देखिए ठीक है दोस्तों ये होता है दोस्तों गेट करेक्टर का फंक्शन गेट करेक्टर क्या करता है कि जैसे कोई भी जो आउटपुट है उसको वो तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कोई उसको करेक्टर मिल नहीं जाएगा थ्रू कीबोर्ड थ्रू कीबोर्ड या फिर थ्रू ठीक है दोस्तों तो ये होता है क्या का मतलब सेमीकोलन अब हम इसको फिर से रन करेंगे ये देखिए दोस्तों तो देखिए दोस्तों अब जब तक मैं यहाँ पे कोई जब तक मैं यहाँ पे कोई प्रिंट uh, कोई वर्ड प्रेस नहीं करता सबसे स्क्रीन ऐसी होल्ड करके रखें गेट करेक्टर गेट करेक्टर का मतलब गेट चेज का मतलब गेट करेक्टर ये देखिए दूसरा है दूसरा जो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सपोज यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट कराना चाहता हूँ प्रिंटर ठीक है दोस्तों अब इसको रन करो फिर देखिए दोस्तों सेम वैसे कीजिए वहां पे जाइए देखिए दोस्तों अब ये लिखा है आई एम लर्निंग सी लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो ये आई एम लर्निंग से लिखाया है ये बिल्कुल इसके साथ में ही मैं चाहता हूँ ये दूसरी लाइन में आ जाए तो इसके लिए करते हैं हम यहाँ पे slash N forward slash N लिखेंगे तो हम इसको दोबारा से रन करवाएंगे तो ये देखिए दोस्तों ये सक्सेस है उसके बाद उसके बाद जो इसका आउटपुट आया welcome to C I am learning C ठीक है दोस्तों तो ये ये इसका फंक्शन होता है फॉरवर्ड स्लैश एन तो दोस्तों मुझे होप है आपने भी ऐसे सेम प्रॉब्लम लर्न किया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए